Түкі тәңгір доры, көрісті ғазыр дәйірі, халмик бейлі әділ бей бәқші. Халмик бей ончта болдық мен. Яғад гехлі, халмик ұлыс, барун монгласы гарат. Зүн өміні үзген Европин ғазырты ерсін мен. әзін сойылта болады. Европин ғазырты оңдан үнісіне олын осыла қарғалцат, тедна сойылығы үзет, еврә сойылан бай жолсман. Дөрвін зұн жилін туршарты, Орс, Манығыт, хасық Хазык, Кавказин, Улыз донды өр халмык улус бәдік. Халмык улус бейлерден дұрта. Гаран гәрдін жевір метеделәт, көлерін мұлжат, ысырсын ночын мете бейлдік. Елә мете ерге тоды, елісін мете тоша тоды, хүй мете хуралза тоды, қолсын кефті, яраза тоды гежі, шауашмұтты келікне. Өтіге шарка-барка, ишкімдік, чичердік, ғұрвын үнсіне бей бәдік. Ишкімдік бей, Қырдықче зоуына айқынды, халмык базар келік хотынды, үйтсін бегеже, Халмик бийигин шинжилечи номты тамара бадмаева еврея дектертен бичвы Тендесы цук халмик азрар тархалтсымын эне бейгі көйгі тәмтін бейлікші мел залуз бейлдік Чечердік тен голын халмгудын бей. шарка барка кеді айс дун бичігін бәне. шарка барка кедік дуугы цу халмгуд медне эне бейгі бейліне. көлерін сокат тавшат таш гидік дугаркла модын шал керекті. Ишке герты модын шалбяхши, ишке дескір девсәті. Халингут хөрдікше зуына айкнасаявын, шавыр қолсын қойрасы тосықтсын герті бәдік белә. Тегәт, өдіге ацагин халмик би, кезенкі би біші кеже келжі болна. Әне горвын би басы басыник, үндісіні халмик би бәдік, савардың кедік би. Зу кәне биігі халмик ардын би өрт монгулын үнсіні бигі же келдік. Ода күртіл, әне биігі шинжена өрнір, барун монгулын өрнір, өвір монгулын өрнір бейілдік. Кыргызстана сартханын күчігін әне биігі басы бейілдік белә. Зуктадын биігі сәвердің кілік нередіне. Кыргызстана сартханынгудын бейгін тускар Тамара Бадмаева, калмыцкий танцы и их терминология гидегдектерттен белгірін гүлбічсмін. Саварның бейгі көлер бейлікші, гар әймәр бейліне савардын кедік нерте айс би дунчигин бәдік. Тере дууна үгін болын үйтсіне тускі донгейгі осырин утнасына зоғасын мифы и легенды и предания айратов и калмыков кедік дектересі Менже болына. Савардың дууна үгі. Савырдындын цокат бәне, сәйхін күйкін бейләд бәне, газыр дегүр ганхад бәне, гар көлін нақылазад бәне, бальжин керен цокат бәне, бүлтхір шарым бейләд бәне, Савырдың бін сакат бәне, сәхін күйгін бейеләд бәне. Савырдың бейді арын қойыр айыз бәне. Шинжан газарты тошырин айсугағар савырдың бей бейілжі болшко. Зуг барун монголды, мүрін хур татат бейілі. Савырдың бейігін үйтісіне домық. Эрте орды цақты нек нудгин хаана күйгін, хэр нудгин хаана күйінлі хүрім кедік болна. Хүрім кесіне хүйіні, бері түркінден удаан болна нөкөдір хан берден түркінден хәрхі зөвөгдік болны. Бере байырлат, мәрән унат, көтчанды құлат герталан еужегіне. Бере байрылсындан, унсын мерен савыр долун дотлулсын бәжі. Нөріне савырдылығар бейләді йоқлан, хачудың дағжы йосын күтче, айстарулын мөріне емелін бүйірген гиндиндин дин дин гидж цок жегіне. Тегет, эдін халыдан муырсан меделгі көрчегіне. Күйікән өзет, ецкін ялың болады. Яқсын түргін еріфтәгі жесұрна көтче қабыл жеват, бидің савардың пейлет еуже, халхин қолығы меділгі өйірі үдінгені, түйінесі екілет, савардың кедік үйгі үйітсінгені. Савардың бей, халмық бей, ода евраз өйгі батылқы сеткіл бәді. арвын естігіже зуына ады көртіл, әне бейігі меддік белі. Тәрецаген мана сойлығы судылсын ұмтыныр, савардың бейігін тускар темткілісмін. Николай Страхов, бейчісін белі. Халымгутты никхын бейлдік дұн әне. савардың кеченеріне. Тедін көлерін бейлікші, гарарын бейіліне, айызда хат көділіне, толғаған көлде өкелігат байыртағар бейіліне. Николай Страхов, әне бейігін дуына өгігі чигін орс келінде орчылсмын. По каждой ноте пляшут наши молотки, а вы, любезные мужья, с радостью на них смотрите. Саварадын, Саварадын. Твои умные поступки, нарядное платье, твои нежные руки и золотые персни принудили меня полюбить тебя. Но кто же за это осудит меня? Сабырдым, сабырдым. Бадмин Тамара, Евре Тертен, Сабырдың бейгін Тускарбичсын, Богдановичин Богдановичін Гарарын олын көдлелігі кегет, домбри найсты дыхат, газырты толаған газыр күртіл өкәлігат бейіліне. Немші Зурачи, Август Вильгельм Кизеветтір, Минғын нәмін зон дөчүндөрүдө чижилди халмыктеекте ирет кесик зоргодөгө зуржи нег зорукте ишкегерте савардың би бийилжахы халымгодөгө зуржи тере зорукте хоир күйүкүт күн нээхлет бейилне хоир эр күн гарарын делят бейилне зургиге шыртын халяхля өдге ацыгын шинжена өөрдин бийлигинле әділхін болна Балга санже залымже жегидик келерин хуранхуды басы савардың бейигин тускар бичне цакирвесе Халмиг биегин айсин айсин хордын хөвөрнө көдүлгөн чегин хөвөрнө мана ацагин халмиг би мана өтрин биегеси иргерне кезене ацакты үрүвчи билдигиле хамгин сен бейшнир айсте дахат даларын билдик биле кезеңки биегин саяхын төшүүнө кылзыр биле мана ацагин саяхын соксын чичирилгын курдын көдүлгөн гавшум күчин нәтигет савардың би халмик бигиджи ашы гаргжи болна мана ойыл екі байын савырдың бидік биігі мана ойылды урухла мана ойыл улум байын болхы гижесанагна шинжана өрнер барун монгун әне эне биігі суржияват үнүге бейлет, мартқы, үзөв уға гижесанагна төр батын очер. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.